مرحبا يا نور العيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا أهلا توكل بدر علينا مرحبا واحتفت منه شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نور مرحبا يا عروس الخفي